Dzień dobry, nazywam się Angelika Isajewa, mam 24 lata, mieszkam w mieście Dnipro. Wcześniej pracowała w firmie międzynarodowej, która zajmuje się fototapetami, tapetami i obrazami. Pracowałam tam jako menedżer, również to było sprzedaż na rynku polskim. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to najczęstszym e, problemem jest udowodnienie kupującemu, że on potrzebuje ten produkt. E, dlatego w firmie firmie, tej, w której ja pracowałam, miałam kurs sprzedaży no i często korzystałam z tych lifehacków, które mm, mieliśmy w tym kursu. Moje hobby to sport i muzyka. Pracuję jako trener, jestem instruktorzem międzynarodowym, skończyłam kurs dla tego. Jeżeli chodzi o sporcie, to mm, oczywiście sport nie można obejrzeć się bez muzyki. Mam doświadczenie pracy online, dlatego że kiedy mm, zaczęła się wojna, Pracowaliśmy online i w firmie tej nie było po prostu, e, nie mieliśmy miejsca, gdzie pracować i wszyscy pracowali z domu. Ukończyłam gdzieś około miesiąc temu kurs z zakresu SMM i storytellingu w Instagram. Dzisiaj, teraz chcę sprowadzić swoje siły w tej nowej dziedzinie dla mnie i wykorzystywać swoje nowe umiejętności. Tak powiem, że lubię pracować w zespole i jestem bardzo odpowiedzialna odporną na stres, dlatego że mam taki e, zawód jako e, nauczyciel w przedszkole, w szkole podstawowej i jestem na 100% odporna na stres. Dziękuję.